Hello，大家好，欢迎来到小夫 Tech。最近 IT 科技行业可能经常会出现关于 Micro LED 和 Mini LED 的讨论。那今天这期视频，我想和大家聊一聊 Mini LED 和 Micro LED 这两种显示技术。要知道 Micro LED 和 Mini LED 有什么区别，我们得先来简单回顾一下市面上最常见的两种显示技术 LCD 和 OLED。 LCD 是 Liquid Crystal Display 的缩写，也就是我们常说的液晶屏。大部分显示器和电视以及部分手机屏幕采用的都是这种技术。从结构上看，LCD 的屏幕由两块厚度约为一毫米的玻璃构成，两块玻璃板之间加有彩色滤光片、液晶分子以及薄膜晶体管。干状液晶分子根据电流的强弱来偏转角度和方向，从而使光线产生偏振和折射。 以显示出不同的颜色。由于液晶分子本身并不发光，所以 LCD 需要额外的发光源。这个发光源通常被称作背光源。从九十年代至今三十年间，LCD 的成像原理并没有发生根本性的改变。而正是由于背光源的存在，导致 LCD 在显示黑色画面的时候，背光无法完全关闭，从而导致黑色画面偏灰。 LCD 的静态对比度和对黑色的还原都不甚理想，而 OLED 则是 Organic Light Emitting Diode，也就是有机发光二极管，是目前旗舰手机和旗舰电视上常常采用的显示技术。结构上，OLED 相较于 LCD 要简单很多，它不需要背光，每个像素点本身就是一个发光点。OLED 的显示原理是在两个电极之间加上有机发光层。 当正负极电子在这个有机材料中相遇时，就会发光。由于 OLED 像素点自发光的特性，不需要背光源，因此可以轻而易举地通过关闭对应的像素点来显示纯黑画面。所以，OLED 的静态对比度理论上可以达到无限高，发色也更准确。不过，OLED 也有一个致命的缺点，那就是长时间显示静止画面会产生残影，也就是俗称的烧屏。 此外，OLED 寿命较短也是饱受诟病的问题。QLED 听起来或许会让人觉得是 OLED 的升级版，但是它其实与 OLED 的关系并不大。QLED 只是一种 LCD 背光技术，仅仅是 LCD 背光技术的升级，并不改变屏幕的成像原理。LCD 的背光技术在过去几十年也有了不小的进步，最初的冷阴极荧光灯背光。 逐渐被发光二极管背光替代，而近几年高端电视上逐渐开始使用可以让屏幕颜色还原更准确的量子点发光二极管作为背光源，而 Mini LED 正是 LCD 背光技术的另一次升级。目前，LCD 的背光模块多为侧照式或直下式，Mini LED 可以将屏幕的背光灯珠做到更小，每个灯珠的直径大概在五十到两百微米左右。 这样就可以在屏幕的背光层塞下更多的背光灯珠，从而让显示屏幕获得更高的亮度和更好的亮度均匀性。同时，数量更多的背光灯珠也意味着厂商可以更容易地将屏幕的背光区域分割成更多的背光分区。当显示黑色画面时，关闭对应的背光区块，从而让 LCD 尽可能地还原纯黑画面。同时，也由于更多的背光分区。 得局部调光的效果大大提升，从而改善 LCD 一直被诟病的黑白对比度问题。使用 Mini LED 背光的 LCD 可以获得接近于 OLED 的显示效果，又避免了寿命和亮度衰减等问题。可以预见的是，在未来几年，将会有越来越多的高端显示器和高端电视采用 Mini LED 背光技术。传言称。 二零二一款 MacBook Pro 和十二点九英寸的下一代 iPad Pro 会采用 Mini LED 背光源的显示屏幕。不过，Mini LED 终究只是 LCD 背光技术的升级，只能算作是 LCD 技术的一次过渡，并不是革命性的全新产品。目前，使用 Mini LED 背光的屏幕生产成本仍旧偏高，但随着技术的进步和良品率的提升。 预计 Mini LED 背光显示器的成本每年将以百分之十五到百分之二十的幅度下降，成本有望在二零二二年降至可以大规模普及的标准。Micro LED 的名字听起来与 Mini LED 类似，但实际上却是不同于传统 LCD 和 OLED 的全新显示技术。 Micro LED 最早由德州理工大学两位华人教授江红星和林景瑜领导的研究小组于两千年发明，但是 Micro LED 在消费级产品中的首次展示，则是十二年后索尼的一款五十五英寸 Crystal LED Display 电视。结构上，Micro LED 可以理解为缩小版的户外大型 LED 广告屏。 是通过将 LED 结构薄膜化、小型化和矩阵化，使像素点距离从传统 LED 广告屏的毫米级降至微米级别，并在一个芯片上高度集成的固体自发光显示技术。Micro LED 不需要背光源，在功耗、亮度、色彩饱和度、寿命和响应速度上，相比于现在主流的 LCD 和 OLED 显示技术更有优势，同时。 Micro LED 由于结构简单，单个像素只需要 RGB 三种颜色的灯珠就可以实现。目前，Micro LED 显示器的制造分别为单片制造技术和巨量转移技术。单片制造技术是直接在硅、氮化镓等基底上制作高分辨率显示屏，将 Micro LED 直接制造在终端显示器板上，最后用物理或化学方法剥离基板。 这种方式避免了复杂的巨量转移过程，但是也只局限于制造小尺寸的显示屏幕，如智能手表、智能眼镜的显示屏幕，限制了 micro LED 的应用场景。传言称，2021年苹果的 Apple Watch 将采用 micro LED 屏幕，而另一种制造技术，则是在基板上制造大量的单色灯珠。 之后再进行切割，并将单射灯珠巨量转移至带有逻辑电路的面板阵列上。由于显示屏幕的每个像素点都需要 R、G、B 三种颜色的灯珠，所以一个分辨率为 1080p 的 micro LED 显示屏就需要高达六百万个灯珠来实现。在巨量转移的过程中，需要非常高的精细化操作。由于对精度的要求非常苛刻，单个灯珠放置失误即会造成整块面板报废。 所以导致大尺寸 micro LED 的售价高得离谱。目前市场上最便宜的一百四十六英寸 micro LED 电视，售价为三十五万欧元。简单来说，大尺寸 micro LED 仍旧处于起步阶段。过低的良品率和高昂的售价是 micro LED 普及的最大障碍。可以预见的是，LCD 由于技术成熟、成本低、产量高、寿命长。 在接下来相当长的一段时间内，各种背光改进版的 LCD 还会是显示领域的主流。而在专业显示领域，Micro LED 由于有着不烧屏的优势，或许会在未来五到十年逐渐崭露头角，成为未来显示技术的主流。那么，这期视频就到这里了。如果您觉得这期关于 Mini LED 和 Micro LED 显示技术的视频还有点意思， 欢迎给我的视频点赞并订阅我的频道。如果你有想了解的消费电子技术，或者想给我建议，都欢迎在视频下方留言。我是小夫，我们下期再见。